Zwei Wochen in Wuhan, zwei Wochen, in denen sich die Stadt vor unseren Augen verändert. Das Leben kehrt in die Straßen zurück. Aber der Normalität, den niedrigen Infektionszahlen traut niemand. Mit der Öffnung der Stadt kommen die massiven Kontrollen und die Überwachung. Selbst in unserem Hotel messen sie ständig die Temperatur, verlangen sie unsere Handydaten und können so ein lückenloses Bewegungsprofil bekommen. Ohne den richtigen Code kann man sich eigentlich gar nicht weder in Peking noch in Wuhan bewegen. Das ist der Code in Peking. Der beweist, weil er grün ist, dass ich die letzten 14 Tage in Peking gewesen bin und gesund bin. Das ist der Code, den man sich hier in Wuhan runterlädt und der erlaubt einen quasi in Geschäfte zu gehen oder in Einkaufspassagen zu gehen. Und das ist nochmal extra ein Code, den das Hotel eingeführt hat. Den muss man runterladen und wenn er grün ist, zeigt es eben, dass man nicht infiziert ist. Wuhan will sich als keimfreiste Stadt der Welt präsentieren, nachdem von hier aus das Virus seinen weltweiten zerstörerischen Siegeszug begonnen hat. Auf den organisierten Pressetouren werden wir ständig registriert, abgesprüht und im neuesten Desinfektionstunnel gesäubert. Unter dem Vorwand des Gesundheitsschutzes wird der Überwachungsstaat perfektioniert. Also Peking hat schon zum einen den sehr ambivalenten, laxen Rechtsrahmen, aber dann auch die vorhandene digitale Infrastruktur sehr gezielt genutzt, um schnell jetzt auch das auszubauen. Er ist Chinas Big Brother, Präsident Xi. Er kann in jedes Zimmer spähen, seine Macht ist allgegenwärtig. Selbst in einem kleinen Dorf außerhalb von Wuhan. Dort haben uns die Offiziellen vom Außenministerium hingeführt. Eine Vorzeigegemeinschaft, alles neu, sagen sie. Selbst die Toiletten würden von Ausländern gelobt. Der Dorfvorsteher schwärmt von seinem Land. Hemmungslos predigt er den Glauben an Chinas Größe. Wenn wir China mit dem Ausland vergleichen, dann gibt es kein Land, das besser ist als China. Darauf sind wir stolz. Das ist die offizielle Sichtweise und viele Chinesen glauben an sie, auch dass die Überwachung ihrer Gesundheit dient. Es dauert, bis man andere Geschichten hört über das Leid der Menschen in Wuhan, mehr als zwei Monate weggesperrt gewesen zu sein. Geschichten über das Sterben, die uns ein Taxifahrer erzählt. Sein Freund ist am Virus gestorben. Auf dem Höhepunkt der Epidemie waren die Krankenhäuser überfüllt. Sie nahmen seinen Freund nicht auf. Er wusste, dass er krank ist. Er wollte die Familie nicht anstecken, deshalb hat er in seinem Taxi geschlafen. Nach fünf, sechs Tagen starb er dort. Diese Krankheit tötet schnell. Die Tage in Wuhan sind auch eine Spurensuche nach dem Ursprung des Virus. Der Wildtiermarkt gilt als der eigentliche Ausbruchsort. Aber seit kurzem ist das Virologische Institut in Wuhan in die Schlagzeilen geraten. Es soll an Coronaviren geforscht haben, einen Unfall könnte es dort gegeben haben. Darüber spekuliert jedenfalls die Trump-Regierung. Beweise gibt es keine, aber die Vorwürfe reichen, um das Klima zwischen den USA und China weiter zu vergiften. China wurde wie alle anderen Länder auch von dem Virus heimgesucht. Es ist ein Opfer. Der Kampf gegen das Virus ist auch ein Duell der Weltmächte, ein Wettbewerb der Systeme. Wer ist der bessere Krisenmanager, Trump oder Xi? China sieht sich da im Vorteil. Nächste Station unserer Pressetour. Eine Maskenfabrik wird uns gezeigt mit dem Hinweis, China produziere auch für Amerika mit. Genüsslich propagieren Pekings Machthaber das Versagen der USA in der Corona-Krise alles, was dort eben nicht gut funktioniert hat, auch die Verzögerung, auch Entscheidungsprozesse, all das nutzt Peking auch gegenüber der eigenen Bevölkerung, um eben die eigene Überlegenheit, die eigene Durchschlagskraft und auch den Erfolg des eigenen Systems in Szene zu setzen. Die Virusgefahr droht, so behauptet China vom Ausland. Die Verantwortlichen schotten die Hauptstadt ab. Und so wird auch unsere Rückreise nach Peking schwierig. Zweimal muss ich einen Corona-Test machen, ohne ihn geht gar nichts. Beides Mal der Beleg, dass ich nicht infiziert bin. Der Bahnhof von Wuhan, erst jetzt kann ich ein Ticket nach Peking kaufen. Nach sechs Stunden Fahrt werde ich dort erwartet. Wieder das Vorlegen des Corona-Testergebnisses. Alles gut. Dann Weiterfahrt zu meiner Wohnsiedlung auch dort werde ich von zwei Leuten in Empfang genommen. Kein Schritt unbeobachtet. Das ist der nette Mann, der mich bringt. Man sieht, das ist wirklich hervorragend organisiert. Und sie wollen auch absolut sicher gehen, dass man wirklich im Apartment ankommt extra eine Kamera 24 Stunden auf meine Apartmenttür gerichtet. Ich darf für 14 Tage nicht raus, Quarantäne. Und einmal am Tag müssen wir für unsere Aufpasser unser Fieber messen. Bei mehr als 37,3 Grad Körpertemperatur werden sie nervös. Dann rufen sie den Krankenwagen. Am nächsten Morgen eine schlechte Nachricht. Wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass die Quarantäne um eine weitere Woche verlängert wird, das heißt auf drei Wochen, weil bei jemandem nach 14 Tagen Quarantäne erst das Virus ausgebrochen ist. Das wird wirklich hart jetzt. Draußen in Peking lebt die Stadt. Der Stau wird wieder zur Normalität und die Überwachungskameras in den Straßen sind allgegenwärtig. Das Virus bedroht nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Freiheit.